presented by Open Music. जन बहारू सतैले तो हो हमरा के तरपैले तो हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर ई जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ के अब गोरी दुनिया से हटके देखो न फेरु कबहू पलट के कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कफन में लिपटके के बाटे आखरी मुलाकात फिर हो ही नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम कुछ के हुस दहरा पर नौतन को बीस बसवा हब हाँ, जाके भइल ससवा राइटर सुन कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसवा जन जोई बुत भूल অপমারি নাহি সুল রবি রঞ্জন জৈসে ঢবনা জব দুনিয়া মে হম রবনা পুছো কেহু से कहबना जब दुनिया सतैले हमरा के तरपैले ई जुदाई के सपना जब दुनिया digital recording studio Moniyari was presented by अपन म्यूजिक म्यूजिक बाय अयान कोई बाटे न सहारा जिंदगी जी के दिल बेचारा भैलू हो भैलू दबाज तो के कैसे तेज दी हमार दिल न हम मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल ना मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दे हमर दिल में बसनी हो तोके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार दिल में बसनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी हो मरतानी हम जाके कैसे लगे दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सुनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बड़ी हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भैला तानी देव सुनील के कैसे तेज दी हमारा दिल मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमारा दिल दगबाज हो भैलू दगबाज तोहके कैसे तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी अपन music digital recording studio Moniyari was presented by फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू डीजे इशारा के मचल गइलू पाके दोसा रख तू मचल गइलू तू मौसम के जैसे बदल गइलू धोखा हो बनी हम बचता तो अब देखे तोहे मौका हो देव रवि रंजन के दिहलू तू कहे धोखा हो बनी हम पचता चल गईलू चितरांगद के जिनगी से चल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रखे ऊपर फिसल गईलू जाके दो सारा के ऊपर फिसल गईलू तू के जैसे बदल गईलू तू के जैसे बदल गईलू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा मन लागे नहीं कोई घर जाई घर जाई तीर छुलवे चलाती माई मोर जाई मोर जाई झूलावे चलाती माई मोर जाई मोर जाई माई सिलावा से रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनका कोके इनका कोके इनका माई सिलावा से रोहनी प्यार उ तो धोखा दे दिल बिया कोके इनकार मन लागे नहीं कोई से घर जाई घर जाई हीरो छुलबे चला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई तीरो छुलबे चला दी माई मर जाई मन लागे नहीं कोई से घर जाई घर जाई तीरो छुलबे चला दी से रही पहले हो हमारा के छोरी दूसरा के साथे गईले हो कैले हो गईले हो ओ से प्यार हम दिल से रही कैले हो हमरा के छोड़ी तो दूसरा के साथे गईले हो खिल बगिया में अगिया लगा दिहली बीच रहिया में हथवा छोड़ा लिहली ऐसे निमन बाकी कुछ तीरो जाई तीर दिमाई मोर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई तीर छुल बेचला दिमाई मोर जाई मन लागे नहीं कैसे घर जाई घर जाई तीर झुलवे चला दी माई मोर जाई मोर जाई आसिको भय के मिलो नहीं खे अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पिहली अब महूर हो ध्यान दे माई न तो पी के मर जाए मिलल नहीं अब सहूर हो कुंदन बाबू लागे पीली अब महूर हो रउआ से देव सुनिल दुख सुनावेला आके चरण में अरजी लगावेला अब रोतवे दिल कुछ कर जाई চির ছুলবে চালাদি মাই মর যাই খবর পতাবে দিল কুছ কর যাই তীর ছুলবে চালাদি মাই মর যাই এ মাই সিলাবা সে কইলে রহনি প্যার উ তো ধোকা দেই দেলে দিয়া ককে ইনাকার মন লাগে নহি কই সে ঘর চির চুলবে চালাতি মাই মর যাই মন লাগে নহি কইতে ঘর যাই তীর ছুলবে চালাতি মাই মর যাই রিকর্ডিং স্টুডিও মনিয়ারি বজা हाजीपुर भुला दी Believe presented by Open Music. जन के जुदा जान बिना हमारा के ओ बना रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अपना रहा सुई देती मरे वाला मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब न रहाला सुई दे दी मरे वाला देव सुनील कहे वाला सुई दे दी मरे वाला सुनू बिना सुहूरत के अब न सुई दे दी मरे वाला जान बिना हमारा से अब न सुई दे दी मरे वाला डॉक्टर जान बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला रही रही हमारा के बहुत बुझाला सुई देती मरे वाला जान बिना हमारा के अब न रहा सुई देती मरे वाला डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंट बाय अपन म्यूजिक भीख मांगी कौन के भिखारी प्यार के भीख मांगी कौन के भिखारी करे जवान हो मोर तुफारी जइह करे जवान हो मोर तुफारी प्यार के भीख मांगी कौन के भिखारी प्यार के भीख मांगी कौन के भिखारी डीजे साजन राजा डीजे साजन राजा